を生かす後手に回れば死ぬぞまた一人になろうとしてるお前はほっとけねえだろ I'm pain, wanna put 10 shots in my brain I've been too much